como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un hombre los depara sus cuidados, mientras sus manos Dejan las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos. El colegio, el alma ya define su perfil. Y empieza corazón de Monte cultiva un sueño. Y pota como un manantial, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se enamora y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. de la unión, que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelo, para que nos le falte No crezcan que lejos y pueden alcanzar esta felicidad con la y brotan como un manantial los sueños de sus corazones su alma ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida luego cuando ellos se van, algunos sin decir el frío de la soledad golpea nuestro corazón, es por eso yo el mío que te pido, como le pido a Dios, si llego la vez que estés conmigo.